Hello，大家好！难得学校假期，带小朋友出来走走逛逛。告诉你们一个秘密哦，这也是我第一次踏入职场街。 Later，现在我们来到国家动物园，我们看看那个人潮。相隔上一次我来国家动物园到现在，应该有三十多年了。 人。 よよよよよよ few moments later hour later!